Pourquoi il y a des pluriels en X en français Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje a gente está voltando com mais um coquetel Pourquoi e a gente vai falar sobre o plural. Então, no francês, assim como no português, o plural é feito com a letra S. S. Por mais que a gente não pronuncie esse S, na escrita o plural das palavras é feito com um S. Então, por exemplo, une fille de fille. E aí o plural tem um S. Mas vocês já devem ter encontrado por aí algumas palavras onde o plural não é com S e sim com X. Hum, e aí, por que será que isso acontece? Então a gente vai voltar um pouquinho do tempo, um pouquinho bastante, e a gente vai lá para a Idade Média. Quando o pessoal queria reproduzir um livro, várias tiragens, não era como hoje, que você podia ir lá e colocar no computador e mandar imprimir. O que acontecia? Não tinha nem aquele papel carbono. Será que tinha papel carbono? Acho que não tinha papel <laughs> carbono também que dava para escrever que está embaixo, não tinha. Então o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que copiar. Então se você queria um livro, tinha lá o pessoal que copiava e eles iam copiando. Mas o acontece? O serviço era caro, o papel era caro, então era uma atividade um pouco de ser realizada. À l'époque, c'est la seule manière de produire des livres, de les recopier Et eh oui, Mac, à l'époque, il n'y a pas d'imprimerie. Donc, on recopie à la main, page après page, les textes anciens. Au XIIIe siècle, tous les livres sont écrits à la main et ensuite recopiés. Chaque livre est unique alors, ça limite beaucoup la production, la diffusion des livres. Très peu de gens savent lire. Les livres coûtent très cher. Par exemple, pour recopier une Bible, il faut le travail de tout un monastère pendant un an. Ah oui, c'est gigantesque. Então, para facilitar um pouco, eles tinham algumas maneiras de abreviar os textos, tá? E eles copiaram essa maneira do latim. Então, o que, que eles faziam? Em latim, tinha muitas palavras que terminavam em u S. E todas essas palavras, quando elas eram escritas e a gente queria abreviar para economizar, eles trocavam o S pela letra X. E então o povo lá da Idade Média teve a ideia, vamos copiar o povo do latim e vamos colocar também um X no todo final que é o S. Então as palavras que terminavam em US, normalmente os plurais, tinham esse US substituído pela letra X para economizar espaço. E o que, que aconteceu? Por exemplo, é, uma palavra em francês com que termina com u, bo. Mas quando tá no plural, então seria bo com s. E daí a gente tem lá no final o s. Para abreviar esse final, ao invés de escrever bo com s então eles escreviam B, E, A, X, certo? Então aquele X ali representando o US final, para abreviar. Mas aí depois da Idade Média, o pessoal começou a pegar esses textos e não, não entendia, não ficava muito claro quando estava tentando ler por causa daquela parte abreviada. Então aquelas palavras copiadas com X, as pessoas começaram a recopiar elas com o U que estava faltando, tá? Então, por exemplo, ali o Bo que termina com X, eles, ao invés de tirarem o X e colocarem o S, eles simplesmente recolocaram o U no lugar. Então essas palavras que terminam com X no plural, nada mais é do que uma abreviação lá da Idade Média, que significa já s. Então, uma palavra com X e com U no final é como se tivesse ali o U duas vezes, porque se você escreve o U, depois você põe o X, que quer dizer s depois, aí fica uma coisa longa. Mas foi assim que evoluiu, porque as pessoas copiaram desse jeito e é assim que a gente escreve hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Um beijão pra vocês! E até a próxima, pessoal. Tchau!